whip, get money. Niggas get playing with the money, click bang for the money, shit change over money. You look see a nigga on Não pisa no Jordan, que esse foi caro. Se tu não me ouvir, eu vou ter que atirar. De penta pra fora, nós brota 60, é nós soma Tá pelo eu, nós escola e cobra tipo,